естіген жаңағы ұлағатты сөздерді ұлдың тәрбиесіне қатысты айтылған дүниенің барлығын өмірде тәжірибеден өткен жақсы көремін соны өзімнің ұлыма тәжірибеден өткізіп кәдімгідей күнделікті өмірде пайдаланамыз ә, сондағы түсінгенім ә, еркек ер адамға оның ер адам екенін түсіндіретіндей яғни мен көбінесе жауапкершілікті соған беріп қоямын үйдегі бір басты ә, нәрселердің барлығын соған тапсырамын ол ә, кішілеу жаңағы мектеп кезінде жаңағы квитанцияларды төлеп кел ә, мынаны барып алып кел жаңағы өзінің одан кейін одан көп ә, жаңағы кеңес сұраймын мынау қалай деп ойлайсың ойын білу ә, содан кейін барып ә, кітап оқуға келгенде де жоқ ә, тағы да басқа бір пайдалы дүниелер айтқанда өзімнің ә, үлгі болуым арқылы өзім не істеп жатамын соны көреді да ол міндетті түрде соны қайталайды екен мен осыны өмірде өзім ә, нақты көзім жеткен дүние сен мынаны істеме мынаны жасама деген нәрсе өтпейді яғни тек қана біз үлгі болу арқылы одан кейін ер азаматтар жақсы әңгіме айтылатын жерлерге көп жіберемін үлкен ағалардың арасына көп жіберемін тыңдайтын жаңағы сол кісілер бұрында да солай болған ғой ертіп жүрген жаңағы сол сияқты мен сондай жерлерге көп жіберемін оның ер азамат екенін өзіне сездіру үшін жаңағы қарындастары ә, біздің үйде төрт қыз бар ә, жалғыз ұл бірақ енді аллаға шүкір өте көптеген ә, жаңағы өзім тәжірибеде пайдаланғанда көп нәтижесін көрдім яғни ер азаматқа бірінші жауапкершілікті беріп ол бүкіл үйдегі ертең ол менің балам деп өсіріп жатқан жоқ мен ең бірінші қолданатыным ә, сен қазір не үйреніп жатсың ертең елге не қалай бере аласың не бере аласың не жасай аласың не үйреніп кіммен не бөлісе аласың яғни сен біздің үйге бір кәсіпкер бол көп ақша тап емес елге беретіндей сен елдің баласың сен ертең осы бір он жылда сендер осы елді ары алып кететін деген сияқты яғни сондай нәрсені менікі менікі демеу керек та жіберу керек деген сияқты бәрекелді иә ер бала жаспен өспейді жауапкершілікпен өседі иә. дейсіз ғой иә. өте керемет дүние